み最新不動産情報来ましたよお待たせしました皆さんホーチミンの最新不動産情報待った僕も待ったなぜなら僕は家賃を当てたらタダで借りれるからさああ自己紹介送りましたベトナムイガス芸人 WC しんすけです さあ始まりました今日もベトナム最新不動産情報本日もご紹介いただくのは N アセット杉本さんですどうぞこんにちはよろしくお願いしますお願いします今日はどんな感じのところですか今日はですね2区の、はい、えー、以前ご紹介したゲートウェイのすぐ近くですね、はい、はいはいはいはいナッシムですなんか 近いですよねそのマステリとゲートウェイと、はい、まあ、奥に見えてるのがビッサっていうまだ紹介してない物件ですけど、はい、ビッサもあって結構この辺の肉の界隈でもボンボン立ってますもんねそうですね大通りからですね、はい、離れた場所にありますので静かな環境で暮らせるというメリットがありますね、なるほど、ナシム確かに今もう全然そのなんだろうすぐそこがさ、うん、でっかい通りあるけど 聞こえないもんねそういうねクラクションとかも、あの、麻酔とかゲートウェイはより近いですもんねそうですね大通りにちょっと大通りに近いという部分もあるんですけれどもナシムは離れてますねナシムは音がナシムと覚えていただければ してドアがなんかこう重厚感あってすごいいいへえー、ちょっと閉めていいですかはいうわこんな感じです、はい、日本人好みの柄だと思います、ね、ですね、はい、で廊下の感じとちょっとね一緒ですもんね、はい、はい、このソファーも、はい、大きい大きいですよこれこれ大きいっすよほらすごい大きい いや狭いよ大きいから広く使っていいのよそんな窮屈に座らんでもこれだって僕一人寝れますよこれほら寝れるでしょ、はい、強さはほら寝れるほら寝れるほらけど本来そのこっち縦になるからほらこっちで縦で寝転んでよ十分えソファの使い方が下手くそやなこれで2メートルですもんねそうですねこれはでリビングほんと広いわこれ広いでこれ ちょ大川さんのセンスめちゃくちゃいいですよねそうですねはいシンプルでで家具もね、はい、なんか可愛さとかっこよさが共存したようななんかね、はい、そしてベランダベランダ広いっすねあこのこの部屋はだからホーチミン市の中心地じゃない方を向いてる感じですよね、ね、はいあ僕 これ気に入りましたはいですねバータイムですよすみません今日飲んでいいや。 <laughs> 今日飲んでいいや。飲んでいけよでお前も外におったら誰が作るのじゃ作ろうか <laughs> 作ろうかお願いします <laughs> あ、に似合いますね シムの風ありがとうございます笑っちゃったシムの風だけどそのいいっすねでもこういうね、はい、このここで一回お料理して、はい、ここでもちょっとお酒飲んでちょっとつまんだりとかもできて。 うわすごい、こんだけ広いといいねホームパーティーとかしやすいんじゃない、ね、確かに奥さんの味方ですよですねでここれ広いわ奥様方に大人気っすよこれはその上は収納の部分はいはいはいはいこんだけありゃ 十分ですねそうですねで大きな冷蔵庫大きいこう横に大きいですね <laughs> それが嬉しいですよ縦にでかいとと届かなかったりするけど横に広いとこう全部こうあんまり見たことないやろ縦に長い冷蔵庫って縦に長いのありますよねないよ大体横よ横にでかいのがいい十分ほらはい十分だ蔵庫でございます そしてこちらほら洗濯機も、はい、これが乾燥機ですかはい、両方ついてるそうですね嬉しいですね乾燥機がついてますいいなでここも窓の開封もある <laughs> 窓の開封開封じゃねえ窓の開け閉め開閉な開閉 <laughs> 意外にさそこが換気できないところってあったりするあるあるいやこれ嬉しいよ しかもここはちゃんと閉められるし隠せるうんじゃあこっちの部屋にはいこちらがえー、スモールベッドルーム、ね、スモールベッドルーム、はいまあ、子供部屋とかに使うような部屋ですからね、ね、はい、あここのベッドは備えてないんですかねまだですね、えー、この2ベッドルームタイプですと、はい、えっ、ー、と旦那さんのですね、はい、書斎に使いたいっていう要望もよくございますのでなるほど、はい、 ご希望あればベッドを追加しますしご希望あればベッドではなくてデスクをえー、そういうのってまあ借りる前に前もってこう伝えておけば、はい、それでこう値段がちょっと変わったりもするし、はい、ってことですよねそうですねはいそこは柔軟に対応してくれるオーナーさんがなるほどじゃあ僕筋トレマシン筋トレマシンだねはい、はい、はい、それはジムついてるやん <laughs> したらここは子供の洋服入れとかになったりするんですかね、はい、広広いしやっぱこの木の感じがおしゃれやっぱお前鈍感やな <laughs> いやまず絶対電気つけたとこやえそこを突っ込んでほしいですねね杉本さん言ってくださいよ電気やろ電気ですよ電気はよくあるやつないやろなかなかないやろ <laughs> はい これなかなかないですかなかなかないですねちょもう一回閉じて開けてその感度で紹介した物件ってありましたってそんなないないないない初めてですねいやじゃあ初めてですこれ携帯今今消えてるでしょ消えてるうん覗いてあちょついてる閉めてるあ消えたっぽいですねえついてるでしょほらついてる <laughs> 確かめ努力しろよ ついてます消えてるって俺消えた消えましたね消えたよ俺 <laughs> 俺はついてるじゃだからえずっとついてる確かめる努力してよえどうついてるよ違う違う違う閉めた消えたよまだ閉まってなかったでしょ今 <laughs> 俺ついたあついた本当だ でも俺よくあるやつないよ <laughs> 出ましたよシャワールームはいいいんじゃないですか十分できるじゃないですか結構広いと思いますよこのシャワーですねこれは広い、はい、これはほらちょうどいいこれ十分ですね結構広いですほら満員電車なんだ満員電車が広いですね <laughs> めちゃめちゃ空いてます空いてるじえ空いてるよ ほらほらほらほら何何ほら手押し相撲できるってこといやいやもう無理やろ負けとかわからない十分な広さですねいかどうかわからんし十分な広さはいわ、はい、かりましたよ広さ広さはもう伝わりましたからはい2人で行くとやっぱダメでした2人で出ると、うん、ちょっとそれはその広さはなかったです人2人分なし、はい、はい 一人ずつでしたいいよ2人一気に入ることないよそこの扉にさあよいしょここがマスターベッドルーム、はいマスターベッドルームいやもうベッドもいいですねこれはだから家族、まあ、2人と子供ちっちゃいとかだったらもう十分ですよねはいちょっと私の方から、はい、もう一つアピールポイント天井の高さがシンセさんの倍ぐらい多分あると思うんですけれども 僕ちなみに1 6 1センチです1 6 1センチはい倍ぐらいだと3メートル超えますよね確かに天井広い木がちょっと思いっきりジャンプしてください全然届く気配全くないですあれですかこれよりももうちょっと募集の欲しいなっていう時は、それも最初に交渉次第というか、はい、言ってもらえればみたいな、はい、ただこちら見てください本当だ 言ってよあるじゃん十分のやつあるじゃん収納がありますお知ってます光るライト知らありましたよまたシャワールームはいさんそうですね、もう一つのシャワールームですね、はい、だもうほぼほぼ同じですね、さっきと形的にももう同じだし、はい、シャワールームの 感じも、広さ一緒、広さ一緒広さ一緒かな広さそうですね入ってみないとちょっと分かんないですよはい、ちょっと一緒ですねすごいな手押し相撲の感覚で <laughs> 距離感測ってるあ一緒ですね、はい、あ一緒一緒家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー来ましたよ来たよ来たよ スベッドルーム広さどれぐらいでしたっけ85平米85平米のお部屋何ドルか1ヶ月これね今までのねゲートウェイは結構しましたもんねそう結構なかったですもんね、そこでワンベッドでしたずれてますずれてますだけど広さがあの向こうはもっと広い90平米ぐらいですね90から100ぐらい確かに、はい、でも 場所的にはそんなに変わらないですよねどっちも同じぐらいのその場所の感じですよねタオからの近さでいうと、はい、一番同じやいいですかいや大丈夫来ましたはい行きますいくよせーの950ドル950ドルはい13001300じゃあ答えははいはい1100ドルうわ 逆かノリノリいやなんええー、いやけど今回なんかあんま欲しくなかったね俺らだいぶ離れてただいぶ離れてたなそうですね、えー、こちらの物件の内覧会を行う予定ですので、えー、もしご興味ある方ですね、えー、どしどしお問い合わせをくださいその時にもし制約したら、はい、ぶっちぎどれぐらい 弊社への手数料は無料ですおおおおじゃあもうその時に制約するのが一番いいってことですねそうですねはい家賃の交渉だったり額の交渉はオーナー様次第なのでなるほど、はい、できるだけ頑張って、はい、頑張りますからねはい集団左遷 頑張れば何でもできますからね福山雅治入ってるな頑張りましょう <laughs> 他の物件もですねもちろん取り扱ってますので何かありましたら、はい、えー、ナーセットまでご連絡くださいはい詳しくあの下の詳細のところに書いてありますので皆さんお問い合わせください以上ホーチミン最新不動産情報でした